please don't cry Me tengo que marchar, aunque ahora no duela Sé que algún día lo vas a superar Baby cielo, me preguntaba si estaba no estaba mal No había respuesta, no se vio nada, cosa que veía ya no están Yo tengo duda, poco valía, tanto dolor por su bienestar Ya no estás más acá oh, Por mi cabeza entras Si venís, si te vas oh, Baby, please don't cry Me tengo que marchar Aunque ahora nos duela Sé que algún día no va a superar de suena.